大家好，我是陈老师，穿越生死线，与你一同来发现。我们今天的节目就是来探讨，我们常在网络上或者是都市传说里面，常常会有一些灵异的照片。那这些照片到底是真的还是假的？是真有其事，还是人为创作呢？今天。 老师就拿现在我们常常见到的一些灵异照片来跟各位一起探讨。首先，我们来看到什么呢？之前啊，在前在大概在十年前，很热门的一个叫做什么日本歪头姐。这个日本歪头姐当时在日本的杂志上所找到了，那。 各位看看他的眼神、脸色跟笑容，是不是有这么一丝的诡异呢？旁边的人都是正常的表情，何故他却笑着这么样的阴森感呢？那这个歪头姐，她也登上了这十年来网络灵异照片的热搜。那以老师的观点看。 歪头姐，她到底是真的还是假的呢？那老师从这个照片来看，事实上老师是感觉不到有什么特殊的灵动。那老师因为这张照片实在有点特色，所以说老师试着去搜寻一下它的由来。那老师也在其他的网站中，老师发现了，好这张照片原始的照片。 到底是什么？今天跟着陈老师，我们来看看他的原始照片。这个就是歪头姐的原始照片了。各位，你看这歪头姐，她其实真的就是现场的一个来宾而已。那她也没有这么阴森，那只是八卦杂志可能为了销量，所以是说把它特别的、特别的。 P.S. 过或是在后置过，导致它看起来非常的阴森。哦，那今天老师跟各位勘物，日本歪头姐其实是人为的。好，那我们接下来看到老师所找到的第二个灵异照片，它到底是真的还是假的呢？啊，各位，这个是在英国的一个家庭。 他们的庆生的照片，各位可以看到，图中的三个小孩十分开心。但是从这框框框出来的地方，各位，你是否有看到一些端倪呢？来，老师帮你们把它放大一下，我们直接把它放大。各位，你有看到了吗？ 我们再放大一点，各位，你是否在画面中有看到一个小男孩呢？那以老师的眼光来看，这个小男孩到底是真的还是假的呢？T.C. 老师的角度来看，这个小男孩。 是真的。啊，老师的角度来看，这个小男孩应该他就是真的了。那这个小这个故事，它其实是在一个里面三个小朋友，其中多一个小朋友，他们原则上他是在旧家，就是有之前有一个六岁的小男孩，他的名字叫什么呢？叫做安东尼 （Anthony）。他出去游玩的时候。 不算不慎摔死，也就是这是他的故居，后来才转交转卖给了这一户人家。那么后来英国他们的这个新的家庭，他们也请了灵媒来看，那灵媒也证实了，哦这个房子的小男孩灵魂也住在他们的家里。那唯一不同的就是，如果这个事情发生在我们的中华民族亚洲地区。 那大部分的室友会请老师、高僧，哦，会去超度他。但是这样的小男孩，他在国外可能就比较难了，只能让他继续住在这里。像这种灵体，他其实是知道自己已经已经往生了，但是他眷恋的这个房子，不愿意离开。所以是说，也就是我们日本常常称呼到的地缚灵。 也就是他不不想离开这个地方，啊，不想离开这个地方，非这样某种程度来看，他也非常的可怜。为什么？因为他没有地方可以去，只能永久的、半永久性的居住在这个房子内了。哦，我们希望他有一天能够有这个机缘，能够往生极乐。接下来我们来看到下一章，下一章是有一点比较。 清楚的，哦，应该不用特别标，各位就可以看得到的，哦，这个也是发生在比较早期的时候，好，老师把它放大哦，会怕的要注意哦，因为这个有点恐怖，哦，这个有点恐怖哈，老师把它放大，哦，这个也是一家四口，他在庆生的时候所拍到的照片，好，他就要拍到照片，那。 据他们的表示，旁边倒掉下来的人，并不出现在现场。那老师没有办法以照相的科学眼光去看，是说它到底是不是合成的？但是我以老师的专业去看，这张照片，灵动力是很强的，灵动性也是很强的。哦，因为他的他还在处于在一个恐惧。 跟混乱的状态之间，像这样的零，跟刚才的老师我们所提到的那个小男孩比较不一样。像这个零，他一直不断重复他最恐惧的最后一刻。那这个零到底是怎么样往生的？其实不清楚，因为没有办法跟他沟通，因为他的灵动力非常的混乱，他没有办法判断他自己在干嘛，他只能永恒半永恒的状况，一直不断重复他恐惧的事情。 或许他正在被行求，或许他正在摔死，或是他被倒吊过来，这个目前尚不可得知，因为老师有曾试试着去找他的资料，但是目前为止老师还没有办法找到资料。如果您知道这个照片的由来，那你也可以在下面告诉老师这张照片在哪里拍的，好，他的故事是什么？但是以老师的这个动力来看，啊，这个。 这位众生，哦，是一个蛮真实的，哦，以老师的灵学角度来看，他是蛮真实的，哦。老师在讲下一张之前，哦，老师必须要告诉各位，老师现在所剖出来的照片，尽量你不要截图，尽量你不要截图，好，各位请可以可以看到老师我们的影片，哈，影片的旁边，哈，下面，哦，而且这边这个下面，哈，会有个六字大明咒。 啊、六字大明咒，老师背后的这个是十殿阎王图，哦，因为你我们在看灵异照片的时候，尽量的哦都要避免去跟图片里的灵体产生的呼应。那老师身为老师，当然自有老师修行的方法，可以不会让这些灵体对老师产生影响。那各位观众其实也在看老师的影片，也不用担心，因为我们旁边哈有六字大明咒来保护你，也是嗯 OK 很平安的。 但是你把它存在电脑里面，你再打开来看的时候，那就不一定了。哦。老师身为身为一个灵学的角度来看，并不建议各位自己去收集、储存这些灵异照片啊，因为你任何灵异照片都有可能存在它的灵动，并不是很理想哦。再来，我们来看下一张，好，下一张照片。这张照片在网络上也广为流传。 哦，看起来这个遗照里面的男主角，他的穿着跟他的打扮，可能大概是十几年前的。好，老师并没有办法去去很确切知道他什么时候。那旁边这位灵体看起来充满了哀怨，哦，显像度也很高，显像度也很高。那以老师的灵学角度来看，这张照片是不是真的呢？ 以老师的灵学角度来看，这张照片不是真的。哦，以老师的灵学角度来看，这张照片可能是后制作出来的。哦，并非应该不是是所谓的灵异照片了。这张照片它并没有所谓的灵动，哦，以及灵气，那也不是现跟现场的地理的气也没有产生了呼应。所以说这张照片，哦，在网上也很多，但是。 它就比较不是真实的，虽然看起来很真，但是它并不是真。这个在这个时代里面，眼见不一定能为凭的。所以说，我们人在三界之间，其实修行很重要，存好心做好事，它是很重要的。为什么？因为当我们有一天，每一个人，无论你再伟大，你都有回去的一天。当那天到的时候，来接你的是诸天善神。 还是地痞流氓，这就取决于在我们日常生活之中的要件了。好，那我们看完影片，我们看完照片之后，那我们来先看看看影片。那老师今天找出了三个影片，然后也在广播上广为流传。那老师今天透过这个我们的节目《穿越生死线》的节目，来给各位探讨一下这个影片内容到底是不是。 真的，首先我们来看到，哦，过去在夕阳的节目有一个电影叫做《一个奶爸三个娃》，里面就出现一个令人匪夷所思的画面。这个画面根据剧组表示，并不存在于现场。这个画面并不存在于现场，而是在后来播出之后才发现，剧中怎么会多了？ 一个人，那我们就来看下去。有没有看到？哦，我们快看到喽！来，我们继续看下去。 各位看到了没有？没看到，我们再来一次。哎，过头了哈。各位是否有看到？哦，在画面的左边就有一位小男生站在那里，他面无表情，貌似也没有穿衣服。 然后是安静的躲在了窗帘的后面，可以看到他应该是穿了一件长裤，然后就在后面站着。那以这样的状况来看，以老师的灵学角度来看，这位众生到底是真的还是假的呢？以老师的灵学角度来看。 影片中的这个小男孩应该是真的。以老师跟这位小男孩的灵动的表示来看，这位灵体他并不知道自己已经往生了，自己不知自己不知道自己往生了，而且他有可能是被凶杀的，他应该是被凶杀的。那因为这个不可考。 但是老师只能从灵学的角度来跟他感应的状况，还有可能是凶杀的。那他并不晓得自己已经往生了。这样子的灵体，他只只是奇怪的，为什么别人看不见他？他只觉得为什么真奇怪，我一直在逃命，可是为什么没有人看见我？没有人可以帮忙我？ 那这样的灵体比较可怜，为什么呢？因为它不会在一个地方待很久，它跟我们之前所提到的几张照片的状况比较不一样。因为由于它的惊恐，它会一直不断的换地方，不断找藏身之处，希望可以脱离这个恐惧。最后它会不断的、不断的去流窜，不断的、不断的去逃跑，试图找到了救赎。 那有一天，如果他能够逃到一个教堂里面，你今天教堂正好在做弥撒，那这位众生就可以透过圣光的感召，他才有办法往生天国。哦，这个影像哈，我们可以再看一次啊，我们可以再看一次，它是一个蛮特殊的。 你看，到了后面它还是在的。好，它的各位如果有刚才有稍微看一下，它的头是会跟着跟着它的画面去有在转的。哦，这个画面有在转的，我们把画速度放慢一点，我们来看看。哦，它的画面其实是有在跟着这个。 主角他们在移动，因为他在观察，哦，到底有没有人可以看到我，哦，这个是比较特殊的，哦，来，接下来我们要来看下一篇，哦，也是在网络上我们比较有名的，好一个 MV，那这个 MV 呢，哦，这个 MV 呢就是我们的无印良品，它在官方的，其实各位如果去 YouTube 或是在其他地方，哦，光良品冠。 他们的一个名叫《掌心》的 MV 里面就有了这一篇，好这一篇，那这是公开的哦，所以说无论哪一篇 MV，嗯，掌心的 MV，你们都会看到。那我们来看看现在它到底出现了什么东西，而它到底是不是真的？来，看后面。 各位有看到吗？哦，我们的左上方有一位，有一位哦，貌似女性的众生站在那个地方，而且她还在推着那个窗户，然后冷眼着看着门外，再看着她的窗外。哦，我们再看一次。 哦，各位，这到底是真的还是假的？是巧合，还是刚好里面有人在开门呢？根据老师的灵学还有感应，这个应该是真的。这个地方老师有去查过。 哦，在后面它是一个旧监狱，当然旧监狱的话，你将会传说中这里面是不是女性的囚犯自杀或者是往生在监狱里面呢？这个不可考，这个并不可考。但是老师用这样子用老师的灵学与灵动来判断，这位灵体是确实存在于啊我们画面之中那个房间，但是他又跟。 我们刚刚所看到的灵体有一些不一样，怎么说不一样呢？这位灵体他有自我的意识，他也明白他自己已经往生了，但是他为什么还存在这里呢？哦，这个就是另外一种的地缚灵，他这位灵体他没有办法，他不是不要。 像我们第一张照片，那个小男童，他是不想离开他的家，因为小孩子会恋家，然后会喜欢待在家里。但是这位灵体不一样，他以这个灵动来看，他最宽的距离不能离开监狱，或者是更糟的状况之下，他连那个房间都无法离开。 各位，我们的这些好兄弟们，他有很多很多的变化。老师以后我们的穿越生死线的节目会陆续介绍到，有一些灵体它是没有办法离开它所属的地方，它的磁场圈只能达到一定的范围，它一离开，它的磁场就会消失，那它也会变成再死一次的状况。那这个灵体到底？ 会什么时候可以获得解脱呢？除非啊，老师在这边讲，遇到这种特殊的地府灵，只有请高僧来做验口，才能够把它，或者是做一些超度、超拔法会，超才能够把它给度化掉。哦，一定要高僧来去办这个法会，他才办法度化掉。否则，如果这个地方一旦拆除了，那它很大的几率。 也就会魂飞魄散，没有办法再留存在这个地方，因为它的活动范围只会限制在这个区域内。这也是为什么我们常常说，哎，某某地方有鬼屋。为什么这个鬼屋里面的灵体只会在这个鬼屋出现，而不会到隔壁家去呢？为什么这个鬼屋的附近一样是正常生活？ 可是，任何任何有体质比较敏感的，靠近这个鬼屋或进去这鬼屋，就感到难受万分呢。就是因为灵体它有不同的属性，这样的灵体他们没有办法离开。一旦离开或拆除，那他们的就不会再再留存在世界上。运气好的可能会被其他鬼王收编，人家运气好的，运气不好的。 就失去了你磁场，就像一个我们的电池，电池漏液了，破掉了，它就没有办法再用，它的能量也没有办法继续维持。所以说，鬼死后还去做孽哦，这个在我们福利里面有写到哦，老师，以后我们在介绍法术的时候可以跟各位讲。那这个影片，我们这边来看，它是不是真的呢？哦，真实的几率比较高。最后我们再来看一次。 哦，这就是我们在网络上所看到的灵异 MV。哦，各位有兴趣，当然你也可以上 YouTube 去看，但是比较不建议的就是哦，把特别把它截图下来，网络上看没有问题，但是建议不要把它截图下来留存。好，来，接下来哦，我们今天的节目再看看我们最后一个灵异 MV。这个灵异 MV 它的时间点很久以前。 好，他这位 MV 的主唱，她也是现在当红的女星。好，那也就是我们的谁呢？就是我们 Coco 李玟。她在早期的作品之中，有一首叫《玫瑰园》的 MV，它里面就出现一个令人匪夷所思的画面。那它到底是什么样的画面呢？来，那今天我们的穿越生死线，我们再来给各位看看，这个到底是什么？ 来，老师来调给你。各位有看到吗？哎，出现了。来，这样它比较快，我们再重新看一遍。哦。哦，在这个地方，我们把它放慢速度，再次的看一下。 哎，对啊，这个画面啊，我不晓得各位看到了什么呢？是不是像有一个人这样飘过去呢？哦，再来看一次关键的关键的时间，从这边开始啊，这个是过场，哦，在这边才是真才是到主题。哦，开始喽，各位看到了什么吗？ 哦，我们是不是现在看到有一个人这样飘过去的样子呢？好，以这样的状况来看，好，我们把它定格一下哈。以这种状况来看。 老师怎么看这件这个 MV？到底是过场的转场的效果，也就是这个 MV 它有很多转场效果，晃来晃去的哦。它到底是属于转场效果，还是它就是我们的众生好朋友呢？以老师的灵学角度来看，这位是属于很古老的、很古老的早期的灵界朋友。 他不但已经知道自己往生了，而且他还能够行动自如，也就是像这样的众生，他能够自由的依照自己的意志，哦，在人人在人世间的漫游。那有些人会觉得奇怪，老师为什么人死了之后不是都要都要去会去受审判吗？啊，这个在我们的下一集节目中，我们可以来谈谈。 人人往生之后，它的流程，但是像这个灵体，它的躲避了，哦，这个归案的状态还留恋在这世间，而且有了自己的行动能力。像这样的灵体，因为它是很古早的，像这至少都要五十年到一百年以上的灵体，它才能够如此有自然自自己行为的能力以及自己的思考能力。那像这样的灵体。 它对人有没有影响呢？理论上比较少，为什么？因为他知道他已经有了自我意识之后，他就不会去特别的去惹麻烦。但是因为他是古早时的灵体，所以他对的现代的东西都会感到新鲜、有兴趣，所以是说他们会特别喜欢到一些比如说摄影拍片场、哦剧组那个地方去逗留。 为什么特别选剧组呢？因为，在拍戏的时候讲的就是人生的故事。无论古装或现代剧，我们的影片剧组都是在演人世间的故事。那人世间的故事有喜怒哀乐，有悲欢离合。他们就喜欢再回味一下他们之前在人世间的喜怒哀乐与悲欢离合。所以是说在剧组方面。 遇到好兄弟的机会，比我们一般人还要来得高。那像这样的众生啊，像这样的好灵灵界众生，他们也是为了一个新鲜，他们会试图的开一个小玩笑，哦，开一个小玩笑，就跟刚才我们的掌心里面那一片比较不一样，他会试图开一个小玩笑，哦，晃过去，哦，让自己粉墨登场一下，但是他其实是没有恶意的，没有恶意的，哦，那各位。 你怎么看？它到底是真的还是假的呢？以老师立场看，比较真。好，那这一天我们的穿越生死线，我们的穿越生死线的节目，为各位介介绍到了灵异照片，网络上的所这个知道的灵异照片，以及大家疯传比较多的灵异 MV，有真的，有假的。 但是，我们都必须要知道一件事情：，人在做，天在看，善恶到头终有报。我们必须时时的砥命砥砺自己，要说好话，行好事，做好人，这样人才能够到我们生命到了一天到了尽头的时候，我们能够坦荡的在阎王爷面前，可以获得我们超生。 往生极乐的权利，也不用像这些众生一样，有些必须流连在这个世间，不断徘徊。我是沈老师，穿越生死线，我们下次见，请记得订阅老师的频道，按个喜欢，多多分享，给老师一个鼓励。我是陈老师，再见。